Ich bin der Bastian. ich bin der Raffi. ich bin der Max. Und das ist ein Alarmdetektor, Alarmsystem für Überschwemmungen, wenn man jetzt auf einem Arm ist, ist es beim Bach, das piepst immer und je nachdem wie schrecklich das piepst, so hoch ist und wenn es ganz schrecklich piepst, dann ist ähm, wirklich ganz knapp dann ist es kritisch. Mhm. Und wenn es kritisch ist, dann, dann schlägt es auf und ähm, dann ist Achtung, rotes Licht. Hochwasser und dann äh, merkt der Bauer, aha, hm, da ist jetzt Hochwasser, es wird knapp. Ich habe gesagt, wir probieren es einmal aus. Und rein sagt man jetzt oft auch, umso mehr Wasser das kommt, es verändert sich immer. Es schreibt 8, 8 Uhr. Schreibt Sebastian. Und dann Zeit. Und dann, wenn es jetzt wirklich ähm, Hochwasser wäre, dann darf es anfangen ähm, zum Piepsen und dann in der Nacht ähm, darf das Licht ganz und dann darf man sich ganz gut sehen. Und wir haben es auf, auf Rot geeinigt, weil es gibt keine Sterne, die was rot sind.